占掉一个位置，占掉一个位置的话，它就会把前面的，它就会挤前面的字母，挤前面的字母的话，会影响整体的观看效果，所以说，呃，这样也是不行的。 还有就是，比如说，呃，我想就是说，我有这个英文字幕，但是我不想在，就是说我，我想把这些英文抽出来，单行单行的翻译。比如说，我只想翻译第一行，然后我把第一行英文字幕，就是我把那个原来的英文字幕抽出来，然后我再新建一个文字文档，然后我把中文字幕写，就全全中文字幕。这这个这个情况怎么办呢？人人影视字幕软件里面提供了一个双语合并、双语合并的功能。 双语合并的功能，呃，它会在左边你选择，呃，在左边选择英文，在右边选择你翻译的中文字幕，然后进行合并，合并所有行之后，这样的话两中中英双语可以合并起来，中英双语可以合并，呃，然后就是 CC 字母，CC 字母是这样的，CC 字母，比如说我们在接到。 一些英文的，比如说英文的字幕的时候，我们可以进行 CC 处理。CC 处理之后，它就会全自动的把字幕处理成这样，就帮助帮帮他他他首先会做一些事情，比如说他会把整体的字幕进行完全的校对核对一遍，就是把所有的英文字幕的一些呃一些东西，比如说一些字符进行调校处理。调校处理之后，然后把每一行字幕都添在中文区添加一个字幕两个字。 方便你进行翻译，这个 C/D 处理。它是怎么做的？用快捷键，用快捷键做吗？点一下 C/D 处理。哦，哦，没看见。呃，然后其他的功能，目前，字幕组暂时不需要。